Muy buenas, muchos nos habéis preguntado en qué consiste esto del Patreon. Pues bien, Patreon es una plataforma de mecenazgo de artistas y creadores en la que puedes apoyar directamente el trabajo de quienes hacen aquello que te gusta. Así que si por ejemplo te gustan nuestros espectáculos o nuestras máscaras, eh, nuestro podcast, nuestros radiodramas, nuestro modo de crear y, te apetece también seguirnos más de cerca en las giras y viajes de investigación, entonces eh, puedes unirte a nosotros en Patreon, donde publicamos eh, en exclusiva para nuestros mecenas materiales de los procesos de creación, preestrenos de nuestros radiodramas y, muchas cosas más. Nos puedes apoyar con el importe que prefieras, desde el equivalente a un par de cafés al mes eh, hasta el equivalente de una entrada a teatro. En base al plan que elijas tendrás acceso a unos materiales o a otros. Puedes echarle un vistazo a nuestra página para conocer un poco mejor eh, los planes. Nuestra página es www.patreon.com barra Teatro Strapato. Eh, en Teatro Strapato hemos crecido y existimos gracias a nuestro público. Siempre ha sido así y queremos que así siga siendo. Esta es eh, una forma de, ayudarnos eh, a seguir creando y si decides apoyarnos te estaremos muy agradecidos. por el momento nosotros seguimos con las manos en la masa. thank you